हेलो दर्शक नमस्ते फेरि पनि स्वागत छ हजुरहरूलाई द गुरुङ योजा च्यानलमा र आज म एमाजोन अनलाइन होम डेलिभरी सर्भिसको बारेमा कस्तो अनुभव हुँदो रहेछ र कतिको भरपर्दो र विश्वासिलो छ कि छैन भन्ने बारेमा सानो भ्लग बनाउन गइरहेको छु आउनुहोस् सुरु गरौँ सँगै मिलेर okay so guys I have order this product by Amazon online shopping and my first experience also so let's see what is the condition about this product finally मैले चाहिँ अहिले आफ्नो यो प्रोडक्टलाई चाहिँ विदिन थर्टी टू आवर्समा चाहिँ रिसिभ गरेर मैले रुममा ल्याएको छु र अब यो भित्रको कस्तो कन्डिसन छ भन्ने बारेमा हेर्न चाहन्छु र हजुरहरूलाई देखाउन पनि चाहन्छु कि एमाजोन कतिको ट्रस्टेड अर अनट्रस्टेड छ भन्ने कुराहरू सबै जान्नुहोला बुझ्नुहोला र यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला कस्तो कन्डिसनमा छ यसको भित्रको प्रडक्टहरू भन्ने बारेमा मैले भिडियो बनाउन गइरहेको छु अवश्य हेर्नुहोला है ल म पढ्न गइरहेको छु है ओपन गरिसकेको छु र हजुरले रिबकको लगो हेर्न सक्नुहुनेछ र यसभित्रको प्रडक्ट अझै हेर्न बाँकी नै छ र कस्तो कन्डिसनमा छ भन्ने चाहिँ मलाई पनि खुल्दुली राइरहेको छ वा हो वा हो दिस इज सो अमेजिङ साँच्चीकै यो चाहिँ प्रडक्ट एकदम राम्रो मैले फोटोमा देखेँ जस्तै रियल कन्डिसनमा देख्नु पाउँदाखेरि चाहिँ एकदमै खुसी महसुस भएको छ र हजुरले देख्न सक्नुहुनेछ यसको ग्रेपिङ यसको एकदमै वेटलेस पनि रहेछ यो र यसको तलपट्टि चाहिँ रबरको चाहिँ प्याडिङ दिएर रहेछ है र एकदम हलुङ्गो पनि छ र लगाउँदाखेरि सायद कम्फोर्टेबल हुन्छ होला त्यो चाहिँ लगाएको छैन र लचकदार पनि छ this is the real product of rework and thank you so much एमाजोनलाई चाहिँ भन्न चाहन्छु फाइनली यो भिडियो हेरेर हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझावको लागि कमेन्ट इनबक्स गरिदिनु होला ताकि हजुरहरूको कमेन्टले भोलि अझै राम्रो राम्रो क्वालिटीको भिडियोहरू बनाउन सकु भन्ने आशा लिँदै द गुरुङ योजालाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु हुन विनम्र आग्रह गर्दै हस्त बाई बाई